Ähm, kommt darauf an, wie es konstruiert wird. Ich glaube, die, der Antrieb für die Menschen ist Neugier und Begeisterung. Das ist auch übrigens etwas, was bis ins hohe Alter funktioniert. Also auch der 80-Jährige ist noch in der Lage, Begeisterung zu entwickeln äh, und ist auch noch in der Lage, Kräfte zu mobilisieren, ähm, die man ihm vielleicht gar nicht zugetraut hätte. Äh, wir müssen nur die Menschen dazu einladen, diese Begeisterung bei sich zu entdecken und äh, wir müssen ihnen auch die Möglichkeit geben. Der Mensch sucht oder findet seine Identität ja doch auch eher über, das, über die Tätigkeit und nicht nur aus dem bloßen So-Sein. Und in der Regel sagen die Menschen, natürlich möchte ich äh, was tun, ich möchte arbeiten, weil Arbeit einfach einen großen Stellenwert hat. Es hat Arbeit bedeutet, dass man in die Gesellschaft integriert ist, dass man äh, in, in Bezügen drin ist, dass man Freunde hat, Bekannte hat, ähm, dass man eine, eine gewisse Bestätigung hat, Anerkennung, Wertschätzung und all dieses. Ich glaube, dass wenn man ähm, den Menschen, die Menschen befreit vom Zwang zur Arbeit, ganz andere Formen des Arbeitens möglich werden. Menschen sind nicht von Natur aus faul. Also man muss sich nur Kinder anschauen, dann sieht man, wie agil die sind und ähm, was die alles so am Tag umtreiben. Und so sind Menschen. Äh, wenn die Arbeitgeber an einer Arbeitskraft interessiert sind äh, und die Arbeitskraft an den gezahlten Löhnen interessiert ist, dann äh, wird es auf jeden Fall äh, vorzugswürdig sein die Beschäftigung aufrechtzuerhalten von beiden Seiten. Nicht wahr? Wenn ich mal mein persönliches Umfeld betrachte, Wissenschaftler, da würde ich sagen, den brauchen sie eigentlich gar nichts zu zahlen. Die sind so motiviert, die sind so begeistert von ihrer Arbeit, wenn die halbwegs ähm, ihre Existenz sichern können, dann machen die das, was sie machen und sie machen es gut. Ähm, und das gilt wahrscheinlich auch in vielen anderen Bereichen. Menschen verbinden mit Arbeit noch mehr als nur Einkommen. Das Grundeinkommen stellt die Arbeitsanreize frei. Geld ist kein Arbeitsanreiz, Geld ist ein Fremdanreiz. Aber die Vorstellung, dass ähm, Lohn alles sei, die ist sicherlich falsch. Also für die Motivation von Menschen spielen auch noch viele andere Dinge eine Rolle. Das Entscheidende ist ja, was man nicht vergessen darf, also zumindest unser, unser Modell, wie gesagt, äh, geht es um ein Sockelgrundeinkommen. Ähm, und ich bin mir <laughs> relativ sicher, dass die Menschen ähm, einfach gerne auch noch ein bisschen mehr verdienen würden. Äh, die Antriebskraft ist nicht eine, ein, ein Antrieb zur Arbeit, sondern ist die Begeisterung für eine Sache. Ja, und ich finde auch die, die schönste aller Formen ist, dass man einfach auch äh, auf sich gestellt ist. Es gibt keinen, der einen bremst, wo es heißt, ja, ich hätte mal das und das machen können. Ja, du hättest es, du hättest alles machen können. Ne? Es ist niemand, niemand schuld. Es bist du, der dein Leben in der Hand hat. Das ist eigentlich eine tolle Überlegung, so hart es manchmal auch ist. Ne?